rwanda rwacu urahari hanze y'igihugu urahari haya sayikuta bifo uri imana iteye ubwoba uri imana yaturinze mu myaka yashize itandukanye uri imana yaturinze ipfu uri imana yaturinze impanuka abakobwa baraturinze ukomeje kuturinda mana ntugomeze mana ntudukomeze mana ugomeze uturinde uwiteka rero turi ahangaha kuri uyu musozi kuri uyu musozi wa kanyarira tubanje kubahoza aha hantu tubanje kwirukana imbaraga mbi tubanje gukubita hasi imbaraga z'abadayimoni turirukana imyuka mibi turabahoza iki kirere kugira ngo konegisiyo yawe imanuke nyir'ingabo uwiteka guhumeka aya masaha mubona imitima yacu iciye bugufi kugira ngo uze natwe kugira ngo uze uganire natwe yesu nyiringabo witeka ukimara kutweza dusengeye abarwayi mwami yesu abarwayi bafite indwara zitandukanye ni wowe ufite imiti mu biganza byawe wavuze ko tuzasengera abarwayi bagakira uravuga ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiya uravuga ngo tuzafata imyuka mibi uravuga ngo imyuka y'umwijima tuzayikura uravugwa ndetse hita pifo haya sa kifo durayi hini shayine mangaya uri imana uri imana uri imana ikiza diyabete uri imana ikiza kanseri uri imana ikize badayimoni uri imana ikubita hasi yari yageze ku musozi karume mana nkorera umuriro numanuka utwika ibitambo bya bayari uwo mwanya umuriro uramanuka utwika ibitambo byabayari aya masaha rero turaguhamagara imbaraga zawe zitwika uburwayi umuntu wese afite yaba atuye i kigali ubwo burwayi ni bushye yaba atuye hanze y'igihugu ubwo burwayi ni bushye yaba atuye mu majyepfo ubwo burwayi ni bushye yaba atuye mu majyaruguru ubwo burwayi ni bushye kwagura izo mbaraga tufashe ntiri umubyeyi urwaye kanseri iyi kanseri ndayitwika umubyeyi urwaye ibibyimba ibi byinshi ikibyimba ndakimena mu izina rya yesu ndakumena wa kibyimba rekutabefu wiwi widarayi hereshakifo hatabifodarayi uwiteka we urashoboye ufata aleluia. e mais ishimwe dusengeye rufosina uyu rufosina wo mu karere rekufadarayi ka nyamagare mu izina rya yesu ndagusengeye kino kibyimba ntikiveho ntikiveho mu izina rya yesu kati karohimu marayika w'umwana imana w'umucyo ku buzima bwawe nagaragare nyir'ingabo witeka ene kuta pifamire ku wayashambo mu izina ry'uwire wa Israheli imana dukorera imana ivuga bikaba yategeka bigakomera turamusengeye mwana imana nyiringabo ndabona imbaraga zawe zirimo zigenda kuri uyu mumama ndabona imbaraga zawe zirimo zimukandakanda ubu oh, burwayi afite ah! yesu uriho mutima ndabona imbaraga zawe zihinduye amateka ku buzima bwiwe uwiteka we mwereke n'uyu mupapa ushaka gutezwa cyamuna uwite ni wowe wishyura amadeni ukarema ibitariho mani uwiteka arekuta mini kushaya sita kifodraye uwiteka uri imana yo no kwizerwa dusengera umupapa iri deni nturyishyure ku buzima bwiwe turitesheje agaciro uri imana ifata amafaranga ikayahereza umuntu agakemura ikibazo yaba yafite nyir'ingabo uwiteka ndagushimiye kunyujijemo umukato ukaba uryimwishyuriye uwera nyiringabo eh. eh, nekuta haya sayine sakifodra nikubasando eh. uri imana iteye ubwoba turaha kuri uwo musozi remera buri muntu wese udukurikiye hano udukurikiye ukureho inyatsi ku babyeyi ukure inyatsi ku bakobwa ukure inyatsi ku basore kandi nanone turakubwira yuko hari urundi rugo eh. reko pefu eh. rwabuze urubyaro eh. uyu mupapa n'uyu mumama reko pefu dara babazingiye mu rutare mana nubakuremo mana nuba wi eh, imyaka cumi n'ibiri ishize ni myinshi ku buzima bwawe uwiteka manura ukora mu nda nurangiza ushyiramo imbuto zitandukanye nyir'ingabo wera ubaho urubyaro kandi uwiteka bazagushima he eh, kuta bifo haya sayine dotari uri imana ikwiye gushimwa ndetse no gupfukamirwa mana we turangiza tuje tuguhereza icyubahiro ko hari ibyo ukuyeho hari ibyo uremye hari ibyo ushyizeho kandi hari ibyo wirukanye ku buzima bwacu ngaho icyubahiro ni kibi cyawe mu izina rya yesu amen Yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose Aziya Australia Uburayi ndetse n'ahandi hose duhuza ururimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze dusuhuze ababanyi bacu b'abarundi tubaha ikaze muri abagenzi bacu turabakunda cyane kuko tuvuga ururimi rumwe niyo mpamvu duhora dusuhuza abantu bumva ikinyarwanda reka nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza ushobora kuba warara urira ariko ejo impundu zikavuga kuri kamera nk'ibisanzwe muri kuhabona ni umukobwa ni umumama uri umukobwa ah, umukobwa amazina witwa nde manishimwe claudine manishimwe claudine tugusanze kuri uh, umusozi w'ikanyarira hano ikanyarira ni mu kahe ubundi karere ka ruhango hano ni mu karere ka ruhango witwa imana ishimwe claudine imana ishimwe claudine ko tuzi ko akenshi ah, abakobwa nta kintu baba bafite bakunda kuvuga ngo nta kibazo bafite cyo kwiteza ariko wowe ukaba witeje ibibazo ukaba waje guterera imisozi eh? buri ni iki kintu gituma uterera umusozi uri umukobwa nta rugo nta mugabo nta kintu na kimwe we nta n'ikibazo wakagombye kwiteza wakagombye kuba wiryamiye nawe wumva ukuntu yesi agira neza ariko waje ku musozi mhm. njye rero impamvu ndakuri uyu musozi ni umurimo imana yahampereye mm. wo gusengera abarwayi bagakira n'ibindi byifuzo bitandukanye mm. haka umusozi murahabona inzu mm. porotokoli waho nijya uhakora amasuku ni icyo imana ibanzaniye kuri uyu musozi eh, ah, ubu ni ukuvuga ngo kuri uno musozi ni wowe mu porotokoro ni wowe utunganya amasuku yo kuri uno musozi umusozi bawukoraho amasuku gute kandi ari ahantu mu ishyamba n'ubundi haba hagwa ibyatsi bivuye hejuru ku biti ndetse hanamera n'ibindi byatsi kandi ni umusozi munini cyane mhm. urabona hano hari abantu bahacururiza mm. ibintu byinshi bitandukanye rimwe na rimwe bahazana imineke bakata ibishishwa byayo mm. murahabona hirya yacu gatoya hari inzu mm. naho haba hakeneye amasuku hepfo yacu hari tuwarete ebyiri nuko nayo masuku nyine nkora kuko ahantu hagendwa n'abantu benshi hagombye kuba hari isuku n'ijambo ry'imana rirabivuga none se kuki imana yaguhaye umurimo ugoranye ndavuga ko ari umurimo ugoranye ariko ntabwo ari mu buryo bwo kugaragaza yuko nta kintu uwo murimo umaze ariko kuki imana yaguhaye uwo murimo nk'uwo nguwo ugoranye nk'uwo nguwo usaba kwitanga cyane usaba kwigwa mu mwanya wawe kandi nawe wakagombye kuba ufite ibintu byinshi wakagabaye uri gukora ntabwo ujya wumva yuko imana yaguhaye nk'aho ari ikintu kikugoye cyane hoya impamvu rero impamvu yagumpaye ni uko yabonaga ko mbishoboye mm. Mm. hano hamaze igihe kingana gute ukora umurimo w'imana muri uno musozi mm. hano hamaze imyaka ine uyu mwaka mumaze hano mu myaka itatu ishize mm. narazaga nkasengera abantu nkakora n'uwo murimo w'amasuku ubundi nkasubira mu rugo hashira icyumweru imana ikongera ikambwira ngo subirayo imana rero yuko mvunika kuva mu karere ka gisagara uza hano ni kure ubwo ihita imbwira ati guma hano nigeze ahagukura ubwo naje mu kwa kabiri ubu kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza mu kwezi kwa cumi mm. kwinjira mu kwezi kwa cumi na kumwe uracyari ku musozi wa kanyarira yego ntabwo urasubira inyuma n'umunsi n'umwe urumva ni urugendo ruba rugoranye abantu mudukurikiraho muri hose nimwumve ukuntu bamwe mu bantu badafite uko babigenza bafata ingendo zingana gutya agaturuka mu karere ka gisagara akagera mu karere ka ruhango kinjira mu karere ka muhanga ni urugendo rurerure mu by'ukuri nyamara wowe ufite ikinyabiziga cyakudepurasa kikakugeza aho kigomba kukugeza ukajya gusenga imana ariko harimo abantu babikora nko kwitanga badafite izindi nyungu bagamije ubona ari iyihe nyungu se ubigiramo mu bijyanye n'ibintu bifatika kuba uza hano hantu abantu bahaje ko ndabona abantu benshi buri muntu wese afite ubushobozi bwo gufata igiceri cy'ijana akakiguhereza ubuzima bukagenda neza si ubundi babigukoreye ubona atari byo byiza babinkoreye byaba ari byo byiza ariko icyo tuba dukorera hmm. ni ubugingo buhoraho iyi mirimo dukora hari ahantu yandikwa waravuga mm. ati iyi mirimo dukora hari ahantu yandikwa ntizaduherekeze eh, mm. mm. ariko wavuze ko ufite ubuhamya ah, budasanzwe ushaka kugira ah, kuba wageza ku bantu benshi abantu bakurikira ah, eh, ino yutube shano y'isezerano ni abantu benshi cyane ni abantu benshi ni abantu kandi bemera kirisito nk'umwami n'umukiza ni ubuhe buhamya ufite wumva ushaka kubagezaho eh, mfite ubuhamya bwishi nababwira ukuntu nakize indwara nyimaranye imyaka umunani nkababwira n'ukuntu nasengeye umuntu wari umaze imyaka icumi kuri uyu musozi ariko hari hepfo ku mazi nkababwira n'uburyo imana yandinze umuhoro mpuye n'umujura akambwira ngo ari igikapu ngo ari n'izosi ngo ndamuha iki agatwara igikapu ariko izosi akarireka nkakomeza nkasigara nkabaho kuko imana yavuze ko nzayikorera yabonaga ko ndi umunyamumaro eh, mu murimo wayo ah, uravuga ati ngewe kuri uno musozi mpamaze igihe kinini ah, tugitangira ikiganiro watubwiye yuko hamaze imyaka ingahe ine umaze imyaka ine ukorera umurimo w'imana ahantu hatari mu rugo atanu hatari no mu rusengero rwose yego mm. haza abantu benshi batandukanye ndetse batazi n'icyo ushinzwe gukora hano mm. harya ni wowe wabyishyizemo cyangwa n'imana yabikubwiye <laughs> n'imana yabimbwiye mm. wasengeye umuntu wari waje hano yari arwaye iki mu gihe wamusengeraga agakira yari arwaye urushwima yari arwaye urushwima yari amaze imyaka ingahe arwaye urushwima yari amaze imyaka icumi yari amaze imyaka icumi arakira aravuga ati ngewe biragaragarira buri muntu wese ko akize ye namubwiye ntuceceke ntugire umuntu ubibwira yaragiye yagiye i kigali arabivuga hose arabivuga abantu nyine bakazajya bamwaka nimero zanjye akazibaha bagenda <coughs> bakira kuri ubwo bitewe n'ubwo buhamya mm-hmm. Ah, wasengeye umuntu arakira ndetse umubuza kubivuga aragenda arabivuga bimera nka babandi n'ubundi Yesu yajyaga akoreraho imirimo n'ibitangaza akababwira ngo baceceke ariko n'ubundi bikarangira babivuze none se ubu ngubu nabwo uracyafite iyo mpano cyangwa iyo mpano yarazimiye Imana yaguhaye izindi mpano ntabwo yazimye ahubwo yarazongereye mm. ufite impano yo gusengera umuntu akaba yakira indwara iyo ari yose yaba arwaye eh, n'ejo bundi hari umuntu abwiye imana yanyuzemo irambwira ngo nimubwire ku wa kabiri yararwaye kanseri ngo nimubwire aragenda asanga kwa muganga ni negatifu ejo yampamagara ambwira ko kwa muganga byabaye negatifu nk'uko imana yanyuzemo ibimubwira ah, ubu ngubu se ntabwo abantu bashobora kuba bavu oh, bavuga ati uyu muntu arimo aratanga ubuhamya bushobora kuba bwayobya abantu bukabavana mu nzira zo kugana kwa muganga bakazajya bumva yuko indwara zose ziri buze kuza gukemukira mu musozi mhm. hari indwara zikirizwa no kwa muganga bikoresheje ibinini ariko nk'izo indwara zananiranye n'iz'imana ijya ibasha gukuraho mm. ariko bitavuze yuko kwa muganga batajyayo kuko hari indwara ziba zikenewe n'abaganga kuba bazivura mm. eh, abaganga baba bafite ubushobozi bwo kuba bazivura ntibacike intege mm. bajye bagenda ariko ibyananiye abana b'abantu ku mana birashoboka mm. ubu ngubu umuntu aramutse afite indwara uburwayi runaka yaba iyo kanseri yaba izindi ndwara nka za diyabete wamusengera imana igakora igitangaza igakora igitangaza bitewe n'uko yizeye eh, birashoboka yuko se umuntu yakira ubundi atizeye ntabwo bibaho none ko bajya bavuga ngo harimo nk'umuntu ujya kugusengera akavuga ati njye nze nkwizerere kandi imana irakora imirimo n'ibitangaza nta kuntu bishoboka yuko umukozi w'imana yasengera umuntu yamwizereye kandi imana igakora imirimo n'ibitangaza mm, bisaba aho ngaho kuba yatuye akamaraho mm. yihannye mm. akamaraho ubundi akamwizerera niba wadafite izo mbaraga zo kwizera nabyo birashoboka aha none mu gihe biri ngombwa yuko umuntu arimo arasengera umuntu udafite ubushobozi bwo kwatura hari abantu baba barwaye mu buryo batakatura batanabona n'uko bizera utanababwira ngo izere urabona nk'umuntu urwaye ufite nk'ikibazo cyo mu mutwe arwaye nk'abadayimoni ah, hari ikindi myuka mibi yamuteye uwo muntu yakizera gute cyangwa uwo muntu bamusengera gute cyangwa uwo muntu bamwizerera vuga umwe hmm. umukozi w'imana <laughs> hmm. mu izina rya yesu umukozi w'imana hmm. reka eh, amufundurire kamufundurire kuvuga kugira ngo n'icyaka kigende mu izina rya yesu murakoze cyane abantu mukurikira isezerano TV murumva yuko hari ahantu imana ikorera imirimo n'ibitangaza mwikumva yuko indwara zananiranye nta kundi ugomba kugenda ukiheba ugomba kugenda ukavuga ati nta kundi ntegereje gupfa hari aho bakirira mm. none narindi kubaza cya kibazo n'ubundi ukuntu umuntu ashobora kuba adafite ubushobozi bwo kwizera arwaye nk'abadayimoni arwaye indwara zituma atavuga atanumva ntabwo bishoboka yuko umuntu w'umunyamasengesho cyangwa umukozi w'imana yamwizerera akamusengera ndetse izo ndwara imana ikabasha kuzishyiraho iherezo nabyo birashoboka mm. bitewe n'uwo ari we mm-hmm. biba byagenze gute nyine icyo gihe uwo muntu umusengera mm. aba afite aba afite impano mm. aba imana ibimwereka niba yizera cyangwa atizera aha noneho turashaka gusengera nk'umuntu utizera turi kuri ku gika cy'umuntu Ah, warwaye nk'izo ndwara ariko atizera akaba hagira umuntu umwe uturuka ku ruhande akavuga ati nyamara hari umukozi w'Imana ushobora kuba yasengera n'umuntu agakira uwo muntu we yakira gute ko umaze kutubwira yuko umuntu bamusengera indwara zigakira ari yizeye mhm. icyo gihe aramwizerera icyo gihe aramwizerera mm. uyu munsi rero tugiye gusengera umuntu wese aho yaba aherereye hose mm. arwaye diyabete na kanseri mm. n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye Mana turagushimiye uri imana ikomeye uri imana igira neza tugushimiye urukundo dukunda tudakwiriye <clears throat> uri imana uri imana uriyo ahantu hose urahari hano kuri uyu musozi urahari mu rwanda rwacu urahari hanze y'igihugu urahari Rezeto bifodra haya sai kutabifo uri imana iteye ubwoba uri imana yaturinze mu myaka yashize itandukanye uri imana yaturinze ipfu uri imana tumeze mana ugomeze uturinde uwiteka rero turi ahangaha kuri uyu musozi kuri uyu musozi wa kanyarira tubanza kubahoza aha hantu tubanza kwirukana imbaraga mbi tubanza gukubita hasi imbaraga z'abadayimoni turirukana imyuka mibi turabahoza iki kirere kugira ngo konegisiyo yawe imanuke nyir'ingabo uwiteka aya masaha mubona imitima yacu iciye bugufi kugira ngo uzubane natwe kugira ngo uzuganire natwe nakwe yesu nyiringabo witeka ukimara kutweza dusengeye abarwayi mwami yesu abarwayi bafite indwara zitandukanye ni wowe ufite imiti mu biganza byawe wavuze ko tuzasengera abarwayi bagakira uravuga ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiya uravuga ngo tuzafata miri imyuka mibi uravuga ngo imyuka y'umwijima tuzayiku unamwagwa ndetse hitapifo haya sakifo dry hii ni shayine mangaya uri imana uri imana uri imana ikiza diyabete uri imana ikiza kanseri uri imana ikize abadayimoni uri imana ikubita hasi yari e yageze ku musozi karumeri aravuga cyangwa niba ndi uwiteka mana nkorera umuriro numanuka utwika ibitambo by’abayari, bayari uwo mwanya umuriro uramanuka utwika ibitambo byabayari, aya masaha rero turaguhamagara imbaraga zawe zitwika uburwayi umuntu wese afite yaba atuye i kigali ubwo burwayi ni bushye yaba atuye hanze y'igihugu ubwo burwayi ni bushye yaba atuye mu majyepfo ubwo burwayi ni bushye yaba atuye mu majyaruguru mumfashe mpiri umubyeyi urwaye kanseri iyi kanseri ndayitwika umurwayi umubyeyi urwaye ibibyimba ibi bibyimba iki kibyimba ndakimena mu izina rya yesu ndakumena wa kibyimba rekutabefu wiwi widarayi hereshakifo hatabifodarayi uwiteka we urashoboye ufata ibidafatika hareruya imana ishimwe dusengeye rufosina uyu rufosina wo mu karere rekufadarayi ka mu izina rya yesu ndagusengeye kino kibyimba n'ikiveho n'ikiveho mu izina rya yesu kati karohimu marayika w'umwana imana w'umucyo ku buzima bwawe nagaragare nyir'ingabo witeka eee Ruta bifamili ku aya shambo mu izina ry'ubire wa isiraheli imana dukorera imana ivuga bikaba yategeka e bigakomera turamusengeye mwana imana nyir'ingabo ndabona imbaraga zawe zirimo zigenda kuri uyu mumama ndabona imbaraga zawe zirimo zimukandakanda ubu burwayi afite ah, yesu uriho hanima ndabona imbaraga zawe zihinduye amateka ku buzima bwiwe uwiteka we mwereke n'uyu mupapa ushaka gutezwa cyamuna uwite ni wowe wishyura amadeni ukarema ibitariho mani uwiteka arekuta e. mini kushaya sita kifodraye uwiteka e. uri imana yo e. kubahwa no kwizerwa dusengera umupapa iri deni nturyishyure ku buzima bwiwe turitesheje agaciro uri imana ifata amafaranga ikayahereza umuntu agakemura ikibazo yaba yafite nyir'ingabo uwiteka ndagushimiye kunyujijemo umukato ukaba uryimwishyuriye uwera nyiringabo eh. eh, nekuta eh. haya sayine sakifodra nikuwasando uri imana iteye ubwoba turaha kuri uyu musozi remera buri muntu wese udukurikiye hano hantu udukurikiye ukureho inyatsi ku babyeyi ukure inyatsi ku bakobwa ukure inyatsi ku basore kandi nanone turakubwira yuko hari urundi rugo eh. rekumpefu eh. rwabuze urubyaro eh. uyu mupapa n'uyu mumama rekupefodara babazingiye mu rutare mana nubakuremo mana nuba w'imyaka cumi n'ibiri ishize ni myinshi ku buzima bwawe uwiteka manura ukora mu nda nurangiza ushyiramo imbuto zitandukanye nyir'ingabo wera ubaho urubyaro kandi uwiteka bazagushima he kuta bifo haya sayine dotari uri imana ikwiye gushima ndetse no gupfukamirwa mana we turangije tu tuguhereze icyubahiro ko hari ibyo ukuyeho hari ibyo uremye hari ibyo ushyizeho kandi hari ibyo wirukanye ku buzima bwacu mana ngaho icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya yesu amen amen imana ishimwe cyane ariko nk'iyo usengeye umuntu ntahita akira ako kanya hari izindi mbaraga zikwereka yuko uyu muntu ari buze kuza gukira cyangwa azakira ubutaha yego iyo ngusenge nkabona ntukize mm. imana ihita impa iminsi itatu mm. irambwira ngo mu minsi itatu arabakize rero mm. mu bantu usengera bose uba uzi neza yuko bari buze kuza gukira eh, bitewe no kwizera mfite no kwizera uwo muntu aba afite yesi Ah, reka rero tugushimire cyane kubana natwe muri kino kiganiro ah, turasoza ikiganiro cyacu utanga nimero zawe umuntu ukeneye ko musengana umuntu ukeneye yuko umuganiriza azakuvugisha namwe murakoze eh, nimero yanjye ni zeru karindwi umunani makumyabiri na gatatu ijana na mirongo irindwi cumi na gatatu urakoze cyane rero kubana natwe muri kino kiganiro namwe murakoze